computador ótimo. Isso, faz barulho, filha da puta. Isso, chora mais. Tá ótimo o computador. foda eu vou jogar assim mesmo. Eu tinha que internet lixo. Lixo. Uh. Essa internet lixo. Espero que tenha saído. Espero que tá saindo minha voz dessa vez nessa caralho. Da última vez não saiu minha voz, fiquei putaço. Tô gritando por grande sei se dá pra me escutar esse barulho infernal do capeta. Gente, eu sou pobre. Meu fone acabou de quebrar aqui, mano. Eu tô sem fone, sou fodeu. A gente dá dinheiro. Eu não sei nem onde eu tava aqui. Então isso daqui é o famoso Rock Life. Que até agora em minha com esse jogo, eu tenho medo desse jogo, meu Deus. Não quer carregar, então tá carregando. Então pessoal, eu tô aqui jogando Rock Life. Gente, tá fazendo muito barulho, meu Deus. Aonde eu vim parar? Ok, tô aqui. Mora da porra esse lavador. Né? Ah, preciso... Ah, deixa eu... Eu ia descer pela as escadas. Nossa, demônio, meu Deus. É gostoso. Muito gostoso, viu? Parece o Chuck. Tem irmão gêmeo. Tem irmão gêmeo. Foi safado. Ok, desculpa. Mano, carregando uns meia hora aqui. Ai, meu Deus, agora que povo fica conversando aqui, meu Deus do céu. Eu não aguento. Pelo amor de Deus. Alguém faça alguma coisa, abre isso logo. Pelo amor de Deus, gente. Não tá nem saindo barulho do jogo, cadê aqui? Ai mesmo, porque meu fone quebrou um lado. Pelo amor de Deus, né? quem é o filho da puta? Eu não aguento mais, senhor. Você pode me ajudar, eu não aguento mais. Sai da frente, filha da puta. Deixa o filha da puta abrir, ou filha da puta. Ai meu Deus, não quero saber de nada não. É, explodiu. Tá, eu vi isso ontem. Ai, tanto botão, meu Deus! Onde eu estou? Puta que me pariu. Gente, não tá saindo áudio. Ah não, vai tomar no cu. Moço, moço, ó, o áudio não tá saindo. Mano, eu não aguento, pera aí. Tá, não sei o que fazer aqui. O povo estranho da Acesso negado, eu não trabalho aqui, não é possível. Eu não trabalho aqui, senhor. Desculpa, dá, dá acesso negado. Ah, muito obrigado. Eu chego. Eu dei um pulo aqui, não sei porquê. Ai meu Deus, o cara vai. Tá ok. Uhum. Não entendo inglês. Agora que W. Gina, Gina, por favor, Gina. Empurra o carro, empurra. Quem já jogou o Half-Life Kay? sabe que Gina tá aqui embaixo, está aqui embaixo é ela e a puta dela. A outra, é, são duas, né? Gina e a puta dela. São duas. Gina, vai carro. Só então, não vai acontecer nada aqui. Tá tudo bem, a gente sabe o que vai acontecer. Vai dar tudo certo. Eu vou me suicidar. Ah não, não acredito que eu de vida. Mano, puta que pariu, né? Que acho que, é, que tem, é a gente não tem o um dia todo aqui. Tá. Eu nem encostei! Agora sim. Tá tudo bem, tá acontecendo nada, gente. Que motivo para se preocupar? Não há motivo para se preocupar. Que desgraça é essa? Ah, mano, é agora começa com isso não. Gente, é onde eu tô? Gente, é onde eu tô? Jesus é você? aí o chupro. Susto filha da puta, é o ritual, é o que aqui. Mano, não aconteceu nada, isso aqui é só um sonho, meu Deus do céu. Ok, né? Mano, isso, isso algum momento vai cair. Gente, ketchup aqui, meu Deus, olha o ketchup. Gente, ele tá dormindo, tá? Aí, enche a mão. Ele tá dormindo. E isso aqui é ketchup, meu Deus, olha o ketchup. Não sei o que eu devo fazer também. Abre e fecha. Ketchup, ele tá dormindo. Olha que tio ele sabe atuar bem, né? Vai. Meu herói, você é meu herói. Parece a cabeça da minha rola. Meu herói. Me chama de teu. Safado gostoso. Epa <laughs> porra, que isso, hein, amigo? <laughs> Já tudo bem, hein? Eu não aqui embaixo. Não, olha o povo estranho. Não. Tá tudo caindo, eles vão ficar parados. Ok. Cala a boca. Volta aqui e fica perto. Ah, eu tô com muito medo. Ah, eu já sabia disso, que eu joguei ontem. Então eu sabia disso. Eu sei de algumas coisas aqui. Mano, é muita burrice. Meu Deus, não consegue passar pelo pela pilastra. Não, eu quero que você abra a porta aqui pra mim. Tá, meu querido, que é o que tu quer? Parece um pão. Vamos, vamos. Agora que eu vou tentar aumentar. E eu tenho crítica da porra ainda. Ah, mano. Ah! Gente, eu tô muito bom hoje. Ontem tava muito ruim. Ah! Ai, meu Deus, céu, cara. Que corre, caralho! Ai, meu Deus, ele tá vindo. Ai, meu Deus, sai! Renasceu um laser aqui do nada. De repente, renasceu um laser. É o quê? Não seja burro. Ai meu Deus, sai Red Web. Mano, eu morri, já morri. Ai meu Deus, cadê o Red Web? Misericórdia. Mano! ok, eu já posso levantar. O pessoal não pode andar com, cat... com ketchup na mão, gente. Olha o que aconteceu com ketchup. 2kg de ketchup. Eu não iria usar o elevador, né? Subir de escada mesmo. Ai, filha da puta, não me atira não. Toma aqui logo, seu viado meu Deus do céu, me enterrei Morre! Ok, não sei o que tá acontecendo. Ah, espera aqui, aqui tá tudo, aqui tá tudo normal. Aqui tá tudo normal, gente. Tudo normal. Cadê as coisas caindo aqui? no banheiro. Deu o que aqui? Nada. Puta que pariu, não tô conseguindo entrar. Mano, como é possível quebrar o papel higiênico? E assim o banheiro entrar, eu quero cagar, eu quero cagar. Deixa entrar. Extintor não serve pra nada. Isso aqui, alguém tirou uma foto e colocou aqui, né? então... Ah, aqui não, aqui não dá pra passar. Não é bom. Arrombado. Ah, eu gosto daqui e aqui, ó. Não sei como, é como não morri nessa porra. Homem! Saia disso, homem! Homem! Espera aí que eu vou ajudar. Como você sabe meu nome infeliz? Ele foi pro preto. Preto. parabéns. E quebra tudo. Já acabou? Obrigado. Mano, essa cena é muito boa. Nossa, ai, ai. Muito, é muito bom essa cena. De onde saiu esses vidros? De repente aparece do nada os vidros. Agora eu quero a luz. Quebrou. Gente, essa cena aqui é macabra. Tá repreendido, sai, Satanás! Tá repreendido, Senhor! Sai desse corpo! É o que, homem? Morreu, morre, toma aqui, morre logo. Vai servir pra porra nenhuma também. puta que pariu, não faz isso comigo não, no jogo. Não faça isso com eu. Ai caralho, mas tem uma coisa aqui. Não. É o que, demônio? Parece um cu fechando e abrindo. Que what the fuck? Eu não sei o que aconteceu aqui. Uh! Volte a pique da frente do campo Eu vou laçar vocês. Não corre não, não corre. Que isso, que isso? Mano, eu nunca tinha visto isso. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer isso? Arrombado. tá aqui. Gente, a pessoa é muito boa. E ela não vai escapar. Olha como ela fica. Parabéns pra você, médico. Você é a melhor pessoa existente no mundo. Você é a pessoa burra. Gente, isso daqui representa a SBT. A SBT é assim. O Brasil tá pegando fogo e a SBT passando roda-roda a Jequiti. Levante de fenda. Rápido. Ah, pelo amor de Deus, né, velho? Agora tu vai morrer, porque tu não vai comigo. Tu não vai com eu. Eita! Pronto. Nossa, tá, tá, tá difícil aqui, hein? Eu não sei nem onde eu tô, eu vou deixar pela escada. Eu sou elegante. Filha da puta, dessa vez você não me engana. Ai, ai, ai! Eu errei! Mano, tá difícil, que susto da porra. Olé. Ô senhor, aqui tá difícil, viu? What the fuck? Ok. pra porra nenhuma. Morre. Ai, meu Deus, foge, corre, caralho. E, ah, ele tá vindo. O que, que eu faço aqui? Vou descobrir. É o único ser humano. Ai, meu Deus cadê ele? Ai meu Deus. Sai do buraco. O único ser humano que me matou é o Red Kraven. Meu Deus. Tá, aqui é o elevador. Eu devo descer também, né? Puta que pariu. Agora eu fico medo. Ah, eu tenho medo. Me dá agonia isso aqui. Não, não consigo. Ah, Acme, ó, não é dois não, é, é, é vários. É chuva de pão. Mano, pelo amor de Deus, me dá agonia isso, caramba, couro. Não trava não. Ai, mano, que agonia do caralho, velho. Vou pular. Eu sabia que eu não iria. Eu não iria conseguir. Foda-se, vou esperar o lavador descer. Não vou descer, não vou descer. Não quero. Eu vou morrer. Eu vou morrer. De onde aparece eles então eu não sei. Ai! Muito boa. Essa vez eu vou descer. Foda-se tudo, vou descer. Podem vir. Eu vou fechar meus olhos aqui, então eu tenho história com os olhos fechados. Eu estou com os olhos fechados, não quero ver não. Deus, eu estou sendo estuprado. Misericórdia. Eu tenho que sair daqui. Puta que pariu, eu acabei de emprestar minha vida, caralho. estão fingindo que eles não estão me vendo. Miséria, filha da puta. Ai, que medo, que nervoso. Eu não vou entrar aqui. Me recuso. Eu tô muito bom, eu tô muito bom. Errou. Morreu? Não morreu. Mata o Red Crab. Gente, melhor cena. Lindo. Ai. Eles não gostam de Red Crab. Gente, olha o tamanho. Parece uma, uma A primeira vez que eu joguei esse jogo, pensei que isso aqui fosse uma corda. Não tinha uma porta aqui. Sobrou um Red Quadro, não acredito. Tá, eu não sei porque... Pra que serve isso? Para qual motivo serve isso? Não sei. Essas taxas. Fudeu, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Eu tentei, eu tentei. Cadê o Red quebra? Isso quebra, não quebra, é de chumbo, é? Não sei porque eu tô fazendo isso. Gostei. Eu não lembro dessa parte. Sinceramente, a gente vai ter que terminar. Agora eu não lembro porque eu só joguei até aqui vamos encerrar. Será a última parte. Não precisa pular, não precisa. Gente, eu fui lindo. Não, eu voltei. Ah, não, tô do outro lado. Ah, o elevador ainda tá funcionando. Mal produzido isso, né? Mal produzido. Eu vou encerrar. Tem como, ele me lembra. misericórdia. Ok, até a próxima pessoal, até o próximo vídeo se eu estiver vivo, se eu me lá esse jogo.